عبدالمالک عبدالمالکی لحظه رفتن رسید دیگه نمی بینمت ببخش اگه یه وقتی من تو رو آزردمت بدی و خوبی دیدی دارم میرم حلال کن سخت ازت جداشم کاشی نمیدیدمت یه رفتن رسید دیگه نمی بینمت ببخش اگه یه وقتی من تو رو آزردمت بدی و خوبی دیدی دارم میرم سخت ازت جداشم کاشی نمیدیدمه